maxaa kuu wacay soomaalida muranka lee ku nacay maxaa kugu dhacay ma ogid miyaa ina mar hore dallacay awowga ayaa kursi iiga kacay maxaa kugu dhacay gurigiinaa xalatoola ku dhacay walaashaa weydii wixii ka dhacay